обана квн командасы қаршы Достар, әбілгеніңізше, э, Обана КВН командасы жырлы білмей, шуңа көре сіздің үшін музыкал мәзәклер. Көз олдығызға кетерегес күтуден сырлар қойтқанда, бірсі созда батып қолған. юқ, ташлап Балдырма мені жалғыз біздің екінші миниатюра ильнас сафиуллин білен болған хәл қоралы ильнас тішіңе укроп кірген бет рахмет достар қарап кеттік лагерьнің соңғы күнінде болған хәл достар қазір фажаттылар ұйқыларға ұятта әйбәт һәм біз арнап басты білен бұярға барамыз артур ұйқылама әлі ә ұйықлама егет ұйықлама достар ә, бәрәңгіні оғылатып бітіргеш мындай халда болырға мүмкін тұқтай аңғыр тұқтай аңғыр яу мәлі.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 Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх. Это страх.